אנחנו בשבוע מספר 11, וזה הזמן להכין לעצמכם ממש את כל הציוד יחד עם שק ציוד, כדי שתוכלו להביא את זה לבריכה. בשבוע הזה אנחנו חוזרים על טסט של 5 פעמים 200 מתגבר 3 עד 5 שניות בין כל 200 ל-200. מעבר לזה אתם הולכים ללמוד איך לעשות קיפר, גלגול שחיינים. אבל לא סתם קיפר, לא כמו השחיינים האולימפיים, אתם הולכים לדעת לעשות את זה בשיטת ווסט, והכוונה זה איך להשתמש בגלישה שלכם לעבר הקיר, להוריד את הראש ולתת למים בעצם להפוך אותנו בזמן הגלגול. יהיה לכם פחות אוויר, אבל בסוף אתם תקבלו הרבה יותר אוויר למרחק הארוך. אז מה שנשאר זה ללחוץ על הקישור ולקפוץ למים.